Mae Bill Lucas yn athro mewn dysgu ac yn gyfarwyddwr canolfan ddysgu yn y byd go iawn Prifysgol Caerwynt. Ers degawd, mae wedi canolbwyntio ar faes dysgu yn y byd go iawn, ac yn benodol sut mae pobl ifanc a phobl hun yn dysgu'n fwyaf effeithiol. Mae Bill wedi cadeirio grŵp o ymarferwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu'n seiliedig ar waith i ddatblygu safonau proffesiynol newydd ar gyfer y sector – Mae gan yr addysgwyr rôl bwysig iawn i chwarae yn y gwaith o greu cymdeithas gydlynol, lwyddiannus a ffyniannus. Ond oes dim digon o sylw wedi cael ei roi i hyn. Roedd hi'n bwysig datblygu'r safonau gorau posibl a bod yn glir am rôl dysgu proffesiynol. Roedd angen ail ystyried pwysigrwydd y gweithlu a gwerth dysgu proffesiynol. Mae gan bob system addysg lwyddiannus safonau proffesiynol – Roedd gan Gymru rai, ond roedden nhw'n gymleth iawn, ac mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers i'r safonau diwethaf gael eu creu. Mae'r byd wedi symud yn ei flan. Am naw mis, bu'r grŵp yn gweithio ar y safonau newydd, gan ddefnyddio eu profiad a'i harbenigedd fel ddysgwyr. Y prif newid yw hyd y ddogfen. Mae'n llawer byrach ac yn llawer haws sy'n deall a'i chofio. Roedd bil am ddatblygu safonau oedd yn gallu cael eu perchnogi gan y sector a fydden ei defnyddio, Ei obeth yw ei bod yn fwy syml ac y bydden nhw'n cael eu defnyddio'n eang. Mae'n credu bod y safonau newydd yn arloesol, ac mae'n gobeithio bydd yn gweld ei hun ar flaen y gad, wrth feddwl am beth i wastr bod yn ymarferydd addysg bellach a dysgu yn seiliedig ar waith yn y milenniwm newydd.